Buenas, si eres un jugador de League of Legends desde hace tiempo, seguramente has tenido que lidiar con la inestabilidad mental y algunos jugadores que usan el chat para desahogarse. A pesar de los esfuerzos de Río, siempre hay alguien que sabe cómo invadir la detección de Flame y hay quienes te molestan con exceso de ping. En el servidor de LAN encontramos diferentes tipos de jugadores, los buenos compañeros, los que se desaniman con facilidad, los que buscan jugar con chica. A lo largo de los años, el sistema de Elo ha sido una herramienta importante para clasificar los jugadores, sin embargo, subir de rango se ha vuelto cada vez más difícil y más aún cuando te encuentras con jugadores tóxicos incluso en los rangos más altos. Lo peor que puede pasar en una partida es encontrarse con un troll asignado a tu equipo, lo que hace que la experiencia de juego sea frustrante y se sienta como una pérdida de tiempo. ¿Será que League of Legends está en decadencia?